今天复活节，然后这个地方遭了两哎，不是不是复活节，是二十三号，四月二十三号，这个地方挨了两炮。我正在去给人家送那个什么降血糖药的路上，这个地方刚刚在附近挨了两炮。我命好大呀！我的天，我命好大呀！ <laughs> 我勒个去！感谢上帝，感谢上帝啊！感谢上帝爱我。 <laughs> 我你看，你看，你看到吗？这个这个这个这个这个这个东西，我就在我旁边啊。 你看这个距离怎么着也也得五百米吧？我的，刚才刚才两炮就从这个地方，哦，感谢上帝哈，感谢上帝，感谢上帝，哇， <laughs> 感谢上帝，哇，那个去，好好好近啊，我去， <laughs> 哦，我没死， <laughs> 哎呀，我我这我这志愿者天天做好事哈，给别人送降压药，然后上帝也会爱我的。嗯，这个地方是老赵刚才。 那两发不是炮击是导弹，我问了一下专业人士，然后现在还是在送降血糖药的路上，一共是四盒降血糖药，然后今天就算是炮击的话，我还是要继续送的，然后里面里面这是票据，嗯，哎，票据这个啊。 即使是遭到导弹袭击，呃，命悬一线、死里逃生啊，还是要把志愿者的工作该做好的做好。还有，我是晕车的，我我是晕车的啊。然后再加上这个导弹一炸，呃，感觉更晕了。顺便是什么？刚才真对不起大家哈，我笑的太贱了，太瘆人了。主要是因为导弹就在我旁边爆炸的，哦，真的是，真的是死里逃生。 当时一开始的时候就，嗯，先不害怕，然后过一会儿就特别害怕，然后就特别的兴奋开心，就在那狂笑起来了，啊，笑得很瘆人哈，对不起大家，对不起对不起，然后我们继续送这四盒抗呃降血糖药，OK，谢谢大家哈，对不起，祝大家身体健康，希望战争早日结束，嗯，好，明天二十四号是东正教的复活节，教会给我们每个人都发了这种小礼物。 这叫做彩蛋吗？ <laughs> 然后我的里面都是有一些巧克力和糖的，我的就吃完了。然后这个是多出来的，而且它比较特殊，多写了一一个小纸片。我这是比较特殊的，留的最后一个，我给教会要过来，放到这个老奶奶袋子里面啊。当然，老奶奶她要吃降血糖的药，肯定不能吃糖了。但是她家里有女儿啊。 让那个小姑娘吃了这个糖，然后让她让老奶奶去看看这里面写的纸吧。这每一张纸的话，都会引用圣经一条话，然后写上，因为这个是特殊的嘛，多写了一呃一个小纸片。希望老奶奶在明天的时候能够更开心。 <laughs> 糖不是给老奶奶吃的哈，是给她女儿吃的。嗯。